درود دوستان انگلیسی مثل آب خوردن اینجاست و در خدمت شما این با درس 16 از سری درس ها و کلاس های 4000 لغت اساسی و مهم و حیاتی در انگلیسی و در این درس لغت های جدیدی رو خدمت شما تقدیم خواهیم کرد و با بیان ها و های بسیار رایج و کاربردی به استفاده و کاربرد این ها مسلط خواهیم شد البته به شرطی که در قسمت تمرینات شرکت بکنید و این کلاس رو جدی بگیرید بچه ها اگر پانزده درس گذشته از این سری از درس ها رو تا حالا ندیدید در کانال یوتیوب انگلیسی مثل آب خوردن میتونید اونها رو داشته باشید تا بتونید یک بار برای همیشه به کاربرد و استفاده از این لغت ها مسلط بشید و اونها رو در انگلیسی واقعیتون به کار بگیرید یه موضوع دیگه بچه اگر این کلیپ رو به صورت اتفاقی دارید میبینید و یا تا الان کانال خودتون کانال انگلیسی مثل آب خوردن رو دنبال نکردید میتونید با فشردن آیتم لایک از ما حمایت بکنید و با فشردن آیتم subscribe و notification میتونید جزء اون دسته از عزیزانی باشید که به محض انتشار یافتن کلیپ های جدید از انگلیسی مثل آب خوردن در جریان قرار بگیرید و بتونید از این درس ها و کلیپ ها استفاده بکنید. بسیار هم عالی بپردازیم به درس 16 از سری درس ها و کلاس های 4000 لغت اساسی مهم و حیاتی در انگلیسی. anyone anyone هر کس هر فرد anyone I do not care what anyone says. I don't care what anyone says. I don't care یعنی من اهمیت نمیدم care اهمیت دادن و یا مهم بودن چیزی برای فردی what آنچه یا چه چیزی anyone هر کس یا هر فرد says اس سوم شخص در فعل سی برای این است که داره اشاره میکنه به anyone و anyone در انگلیسی به عنوان سوم شخص در نظر گرفته میشه. What anyone says یعنی آنچه که هر فرد میگه. I don't care what anyone says. من آنچه هر فرد بگوید برایم مهم نیست. I don't care what anyone says. I don't care what anyone says. Never ever tell anyone your password. Never ever tell anyone your password. Never یعنی هرگز ever یعنی تا به حال never ever یعنی تا به حال یا هرگز به هیچ وجه من الوجوه tell گفتن anyone هر فرد یا هر کس your password password که مشخصه یعنی رمز عبور never ever یعنی به هیچ وجه من الوجوه هرگز به هیچ وجه پسوردت را به فردی نگو never ever tell anyone your password never ever tell anyone your password increase increase افزایش افزایش یافتن increase The population continues to increase. The population continues to increase. population یعنی جمعیت continues ادامه دارد چون population فاعل جمله است و سوم شخص در نظر گرفته میشه فعل continue اس سوم شخص میگیره the population continues جمعیت ادامه داره to increase به افزایش یافتن the population continues to increase جمعیت به سمت افزایش ادامه دارد the population continues to increase The population continues to increase. We need to increase productivity. We need to increase productivity. We need ما لازمه که to increase که افزایش بدیم بالا ببریم productivity productivity یعنی بهرهوری We need to increase productivity. قطعا همینطوره و ما هم میخواییم بهرهوری در یادگیری انگلیسی رو بالا ببریم حالا چطوری کاری نداره با شرکت کردن در تمرینات همینطوری که در دوران مدرسه معلم بینوا میگفت آقا در تمرینات شرکت کنید و شما گوش نمیدادید و به اون چیزی که میخواستید شاید نرسیده باشید و یا اگر در تمرینات شرکت کردید به اون چیزی که میخواستید رسیدید این هم گواهی است بر اینکه آقا شرکت در تمرینات جواب میده این کلاس و این درس رو جدی بگیرید بچه ها در تمرینات شرکت کنید برای اینکه خودتون رو نشون بدید جسارت و جرأتتون رو نشون بدید در قسمت کامنت بنویسید لغت ها رو عبارت ها و جملات رو و از رهگذر این تمرینات هم رشد خودتون رو رقم بزنید و همچنین اعتماد به نفستون رو بالا ببرید جمله و عبارت مونینه با هم در قسمت کامنت می نویسیم و با صدای رسا تکرار می کنیم We need to increase productivity ما لازم است که بهرهوری را افزایش دهیم. We need to increase productivity. We need to increase productivity. Security. Security. امنیت. Security. Job security became a major worry. Job security became a major worry. Job یعنی شغل security امنیت job security یک کالوکیشن یعنی امنیت شغلی became گذشته فعل become پس become یک فعل بیقاعده است گذشتش میشه became a major worry worry یعنی نگرانی major یعنی اصلی major worry یعنی دغدغه یا نگرانی اصلی job security became a major worry امنیت شغلی یک نگرانی اصلی شد. Job security became a major worry. Job security became a major worry. Ideally, your car should have high security locks. Ideally, your car should have high security locks. Ideally یعنی به صورت ایدئال Your car ماشین شما should have باید داشته باشد High security امنیت بالا Locks قفل ها high security locks یعنی قفلهایی که امنیت بالا دارن Ideally your car should have high security locks به صورت ایدئال ماشین شما باید قفلهایی با امنیت بالا داشته باشد Ideally, your car should have high security locks. Ideally, your car should have high security locks. Bank Bank Bank Bank Jill is a cashier in a bank. Jill is a cashier in a bank. Jill اسم خاصه یعنی خانومی به نام جیل is a cashier. cashier یعنی صندوقدار in a bank در یک بانک. Jill is a cashier in a bank. جیل یک صندوقدار در یک بانک است. Jill is a cashier in a bank. Jill is a cashier in a bank. We should ask the bank for a loan. We should ask the bank for a loan. We should ما باید ask درخواست بدیم یا بپرسیم the bank از اون بانکه for a loan loan یعنی وام For a loan یعنی برای یک وام یا برای قرض We should ask ما باید بپرسیم ما باید درخواست بدیم The bank for a loan از بانک برای وام یا قرض جمله و عبارتمون اینه بچه ها اگر میخواید یاد بگیرید در قسمت کامنت برای رشد اعتماد به نفستون برای اینکه نشون بدید میخواید یاد بگیرید بنویسید و با صدای رسا تکرار کنید بچه ها راه یادگیری همینه راه طبیعی یادگیری که یک کودک خود شما در مسیر یادگیری زبان مادریتون طی کردید تا به اینجا رسیدید انجامش دادید و ما یه مقدار ترکیبش کردیم با راه های علمی یادگیری زبان اینکه میگیم بنویسید در قسمت کامنت اعتماد به نفستون رو ببرید بالا و با ضبط کردن صدای خودتون و مقایسه صدای ضبط شده خودتون با نحوه بیان و تلفظ در این کلیپ میتونید اشتباهاتتون رو پیدا بکنید جمله و عبارتمون اینه در تمرینات شرکت میکنیم با قدرت و مینویسیم We should ask the bank for a loan ما باید از بانک برای یک وام درخواست کنیم We should ask the bank for a loan We should ask the bank for a loan Myself Myself خودم من خودم شخص خودم myself I found myself unable to speak. I found myself unable to speak. I found من پیدا کردم found گذشته find پس find یک فعل بیقاعده است myself خودم unable unable یعنی ناتوان able یعنی توانمند و unable یعنی ناتوان چقدر لغت های خوبی دارید یاد میگیرید در این درس ها عالیان باور بفرمایید که بسیار بی‌نظیرن این درس ها برای کسی که درست تمرین کنه باهاشون speak یعنی صحبت کردن I found یعنی من پی بردم من فهمیدم myself خودم یا شخص خودم رو I found myself پی بردم که خودم unable ناتوانم to speak که حرف بزنم به به به چه جمله عالی انقدر این درس عالی بوده که I found myself unable to speak من خودم را ناتوان از صحبت کردن یافتم I found myself unable to speak I found myself unable to speak I told myself not to be so nervous. I told myself not to be so nervous. I told من گفتم گذشته I tell پس tell یک فعل بیقاعده است در زمان گذشته وقتی بیان شده شکلش عوض شده I told myself من به خودم گفتم not to be نباش so این چنین یا اینقدر nervous عصبانی I told myself not to be so nervous من به خودم گفتم که انقدر عصبانی نباش ریادگیری راه داره مثل آب خوردنه به شرطی که در تمرینات شرکت کنید به شرطی که با روش انگلیسی مثل آب خوردن پیش بیایید این درس ها یادگاری از ما برای شماست فقط ای کاش تمرین کنید طبق این درس ها و طبق روشی که خدمتتون تقدیم میکنیم و هدیه میکنیم با کمک خداوند و تلاش خودتون پیش بیایید تا به اون چیزی که میخواید برسید جمله و عبارتمون اینه با هم در قسمت کامنت می نویسیم و با صدای رسا تکرار می کنیم I told myself not to be so nervous من به خودم گفتم که اینقدر عصبانی نباش I told myself not to be so nervous I told myself not to be so nervous Certainly Certainly قطعا بدون شک certainly I certainly don't blame you I certainly don't blame you I certainly من قطعا یا بدون شک certain یعنی قطعیت یا مطمئن بودن certainly یعنی به صورت مطمئن بودن که معنیش میشه بدون شک یا قطعا Don't blame. I don't blame یعنی من سرزنش نمی کنم. Blame یعنی سرزنش کردن، ملامت کردن. I certainly don't blame. من قطعا سرزنش نمی کنم. چه کسی رو؟ تو. You. I certainly don't blame you. اگر تا الان به نتیجه نرسیده در راه یادگیری زبان خودت رو ملامت نکن چرا چون از راه اشتباه میخواستی به اون هدف برسی اما گذشته دیگه گذشته و در بهترین حالت گذشته فقط یک درس برای شما گذشته رو فراموش نکنید اوکی ولی ازش درس بگیرید و از این به بعد در مسیر درست یاد بگیرید بچه ها I certainly don't blame you من بدون شک تو را سرزنش نمی کنم I certainly don't blame you I certainly don't blame you. Music can certainly enrich your whole life. Music can certainly enrich your whole life. Music یعنی موسیقی can certainly قطعا و با قطعیت میتونه enrich enrich یعنی غنی کردن و پربار کردن Your whole life Whole یعنی کل و life زندگی Music can certainly enrich your whole life موسیقی قطعا می تواند کل زندگیت را پربار یا غنی کند Music can certainly enrich your whole life Music can certainly enrich your whole life west west غرب west east or west home is best east or west home is best east یعنی شرق or یا west west یعنی غرب بچه ها و تلفظ درستش رو دقت بکنید W رو وقتی میخواید تلفظ کنید در انگلیسی لبهاتون حالت بوسه انگار که میخواد یار رو ببوسید <laughs> west لبها حالت بوسه و یا لوله ای میگید west پس west نیست west یعنی غرب home خانه جایی که بهش تعلق عاطفی دارید is best best بهترین این یک ضرب مسئله یعنی هیچ جا مثل خونه آدم نمیشه east or west home is best شرق یا غرب خانه بهترین است east or west home is best east or west home is best Excuse me, which way is west? Excuse me, which way is west? Excuse me مرا ببخشید منو عفو کنید در ابتدای جملاتی که میخواید از فردی درخواست بکنید و چیزی ازش بخواید Excuse me ببخشید منو Which way کدام راه is west غرب راه غرب از کجاست میخوایم بریم غرب Excuse me which way is west منو ببخشید کدام راه غرب است Excuse me, which way is west? Excuse me, which way is west? Sport Sport ورزش Sport Football is a wonderful sport. Football is a wonderful sport. فوتبال که یعنی فوتبال و میدونید is a wonderful wonderful یعنی فوقلاده تلفظ درستش رو دقت بکنید wonderful wonderful نیست wonderful wonderful یعنی فوقلاده sport و نه اسپورت اولش ای نداره یعنی ورزش wonderful sport یعنی ورزش فوقلاده football is a wonderful sport فوتبال یک ورزش فوقلاده است Football is a wonderful sport. Football is a wonderful sport. Anyway, I am not interested in sport. Anyway, I'm not interested in sport. Anyway یعنی به هر حال به هر صورت I'm not interested in interested in یعنی به چیزی علاقه من بودن I'm not interested in یعنی من علاقه من نیستم به اون چیزه اون چیزه چیه؟ sport ورزش I'm not interested in sport من به ورزش علاقه من نیستم Anyway, I'm not interested in sport به هر حال من به ورزش علاقه مند نیستم Anyway, I'm not interested in sport Anyway, I'm not interested in sport. Bored. board تخت صفحه board There is a notice on the board. There's a notice on the board. There is یعنی وجود داره هست a notice یک یادداشت on the board روی صفحه یا روی تخته There's a notice on the board یک یادداشت روی صفحه است There's a notice on the board There's a notice on the board The exam results went up on the board. The exam results went up on the board. The exam results results یعنی نتیجه و results یعنی نتایج The exam results یعنی نتایج امتحان Went up Went up گذشته go up یعنی رفت بالا قرار گرفت اون بالا کجا؟ On the board روی بورد یا روی صفحه The exam results went up on the board نتایج آزمون روی صفحه بالا رفت The exam results went up on the board The exam results went up on the board seek seek به دنبال چیزی گشتن جستجو کردن seek I am seeking for a part-time job. I'm seeking for a part-time job. I am seeking یعنی من دارم میگردم حال استمراری یعنی به دنبال گشتنش هستم یا یه مدتی دارم میگردم for برای a part-time job part time یعنی نیمه وقت و full time یعنی تمام وقت part time job یعنی شغل نیمه وقت I'm seeking for a part time job من به دنبال یک شغل نیمه وقت میگردم I'm seeking for a part time job I'm seeking for a part time job Everybody has the right to seek happiness. Everybody has the right to seek happiness. Everybody یعنی هر فردی has the right اون حق رو داره to seek که بگرده که جستجو کنه happiness happiness یعنی خورسندی یا خوشبختی Everybody has the right to seek happiness هر فرد حق دارد که در جستجوی خوشبختی باشد Everybody has the right to seek happiness Everybody has the right to seek happiness per per مطابق در هر بر per This car can go 140 kilometers per hour. This car can go 140 kilometers per hour. This car in machine can go می تواند برود 140 140 یعنی 140 کیلومتر یعنی کیلومترها پر اور بر ساعت یا در هر ساعت This car can go 140 kilometers per hour این ماشین می تواند 140 کیلومتر در هر ساعت برود. This car can go 140 kilometers per hour. This car can go 140 kilometers per hour. The rent of this flat is $300 per month. The rent of this flat is $300 per month. The rent یعنی اون اجاره of this flat flat یعنی آپارتمان is است 300 یعنی 300 دلار علامت دلار رو هم که میبینید قبل از عدد per month بر هر ماه یعنی در هر ماه شما باید 300 دلار اجاره بدید اجاره میدید هزینه میکنید وقت میگذارید اما یادتون باشه ارزشمندترین و گرونترین هزینه ای که در زندگیتون دارید صرف میکنید هزینه از عمرتونه چون هرگز دیگه بر نخواهد گشت بچه ها این کلیپ رو این درس رو دارید میبینید و استفاده میکنید وقت ارزشمندتون رو دارید میگذارید پاش پس بهینش بکنید و با شرکت در تمرینات خیلی مفید و موثر ازش استفاده بکنید جمله و عبارتمون اینه با هم مینویسیم و با صدای رسا تکرار میکنیم The rent of this flat is $300 per month. اجاره این آپارتمان 300 دلار در هر ماه است. The rent of this flat is $300 per month. The rent of this flat is $300 per month. Subject Subject موضوع فائل در معرض قرار دادن subject Let us get back to the original subject. Let's get back to the original subject. Let us یعنی به ما اجازه بده بیا بیا get back فعل عبارتیه یعنی برگردیم to the original subject subject یعنی موضوع original یعنی اصلی let's get back to the original subject اجازه دهید به موضوع اصلی برگردیم موضوع اصلی چیه یادگیری زبان و اگر میخواید یاد بگیرید باید تمرین کنید اجازه بدید این رشد در شما رفته رفته اتفاق بیفته آمپول و قرص و دارو نداره بچه ها غیر از تلاش غیر از تمرین و هر کس به شما گفت بیا آمپول زبان بهت بدم بهت قرص زبان بدم در ده جلسه در دو جلسه نمیدونم همچین معجزه هایی اگر میخوان بکنن بدونید که میخوان جیب شما رو بزنن و همچین هایی در اینترنت پرن مواظب باشید بچه ها حالا چی باید بگیم حالا بگیم که اجازه بدید به موضوع اصلی برگردیم چجوری بگیم تو انگلیسی میگیم let's get back to the original subject اجازه دهید به موضوع اصلی برگردیم. Let's get back to the original subject. Let's get back to the original subject. The prices are subject to change. The prices are subject to change. The prices یعنی قیمت ها price یعنی قیمت و prices قیمت ها are subject are subject یعنی در معرض هستند to change که تغییر کنند the prices are subject to change قیمت ها در معرض تغییر هستند the prices are subject to change the prices are subject to change officer officer افسر دفتردار مأمور officer Do you still want to be an officer? Do you still want to be an officer? Do you still want یعنی آیا هنوز هم میخوای Do you still want? Do you still want to learn English? آیا هنوز میخوای انگلیسی یاد بگیری؟ Do you still want to be an officer? Officer یعنی افسر یا مأمور. Do you still want to be an officer? آیا تو هنوز میخواهی یک افسر یا مأمور شوی؟ Do you still want to be an officer? Do you still want to be an officer? Marta is a local government officer. Marta is a local government officer. Marta یعنی خانومی به نام مارتا is a local government government یعنی دولت local محلی officer مأمور local government officer یعنی افسر دولت محلی Marta is a local government officer مارتا یک مأمور دولتی محلی است Marta is a local government officer. Marta is a local government officer. Private. Private. خصوصی. Private. I don't want to invade your private life. I don't want to invade your private life. I don't want to. من نمیخوام که invade یعنی دخالت کردن your مال شما private یعنی خصوصی بچه ها تلفظش رو دقت کنید پرایوت نیستا private private با پی ساکن در ابتدا میشه خصوصی private life یعنی زندگی خصوصی I don't want to invade your private life من نمیخواهم در زندگی خصوصی شما دخالت کنم. I don't want to invade your private life. I don't want to invade your private life. All rooms have private facilities in this hotel. All rooms have private facilities in this hotel. All rooms همه فضاها یا همه اتاقها have private facilities facilities یعنی امکانات facility یعنی امکان و facilities یعنی امکانات private خصوصی private facilities یعنی امکانات خصوصی مثلا دستشویی خصوصی، حوله خصوصی، هموم خصوصی یا همچین امکانات یا تجهیزاتی In this hotel در این هتل All rooms have private facilities in this hotel در این هتل همه ها امکانات خصوصی دارند All rooms have private facilities in this hotel All rooms have private facilities in this hotel rest rest استراحت کردن بقیه rest Let's put it aside and have a rest. Let's put it aside and have a rest. Let us یعنی بیا یا اجازه بده به ما Put it aside. Put aside یک فعل عبارتیه یعنی کنار گذاشتن. چی رو؟ It. اون چیزه رو مثلا اون کاره رو. And و have a rest. Have a rest یعنی استراحت داشتن یا استراحت کردن. Let's put it aside. بیا کنار بذاریمش and have a rest و استراحتی کنیم. بچه ها اگر از این درس تا اینجایی که اومدیم خسته شدید Let's put it aside and have a rest. بیا آن را کنار بگذاریم و استراحتی کنیم اما دوباره بیایم و ادامه بدیم با هم کار کنیم تمرین کنیم جمله و عبارت اینه خسته نمیشیم ما در قسمت کامنت می نویسیم برای رشد اعتماد به نفسمون و با صدای رسا با قدرت تکرار می کنیم Let's put it aside and have a rest بیا آن را کنار بگذاریم و استراحتی کنیم Let's put it aside and have a rest Let's put it aside and have a rest. I pressed out the rest of shampoo by force. I pressed out the rest of shampoo by force. I pressed out. Press out یعنی فشار بدی چیزی بیرون بیاد. The rest of shampoo. Rest of shampoo یعنی بقیه شامپو. پس rest یکی از معنیهاش یعنی بقیه rest of shampoo یعنی بقیه شامپو رو by force force یعنی زور یا نیرو by force یعنی با زور I pressed out the rest of shampoo by force من بقیه شامپو را با زور فشار بیرون درآوردم I pressed out the rest of shampoo by force I pressed out the rest of shampoo by force behavior behavior رفتار اخلاق سلوک behavior Sorry for my odd behavior. Sorry for my odd behavior. Sorry یعنی متاسفم for my odd behavior. Odd یعنی عجیب غریب یا دور از عرف یا دور از هنجار. Behavior رفتار. Odd behavior یعنی رفتار عجیب غریب یا دور از شن. Sorry for my odd behavior. متاسفم برای رفتار عجیب غریبم. Sorry for my odd behavior. Sorry for my odd behavior. Such behavior is not acceptable in this society. Such behavior is not acceptable in this society. Such behavior یعنی چنین رفتاری. Such در اینجا یعنی چنین. Behavior رفتار is not acceptable. Accept یعنی پذیرفتن و acceptable یعنی قابل پذیرش. In this society در این جامعه Such behavior is not acceptable in this society. چنین رفتاری در این جامعه قابل پذیرش نیست. Such behavior is not acceptable in this society. Such behavior is not acceptable in this society. Deal Deal برخورد کردن، مواجه شدن، معامله deal. That deal did not go through. That deal did not go through. That یعنی آن deal معامله did not go. Go یعنی رفتن didn't go یعنی نرفت through پیش didn't go through یعنی پیش نرفت انجام نشد جوش نخورد That deal didn't go through آن معامله پیش نرفت یا انجام نشد. That deal didn't go through. That deal didn't go through. We must deal with this matter carefully. We must deal with this matter carefully. We must deal ما باید برخورد کنیم مواجه بشیم with با this matter این موضوع carefully با دقت یا با احتیاط We must deal with this matter carefully ما باید با این مسئله با احتیاط برخورد کنیم We must deal with this matter carefully We must deal with this matter carefully performance performance کارایی اجرا انجام performance We are pleased with your performance. We are pleased with your performance. We are pleased. ما خورسندیم با چی؟ With your performance. از کارایی شما یا با کارایی شما از کاراییتون خورسندیم در صورتی که در تمرینات شرکت کنید و باعث رشد خودتون بشید خوب یاد بگیرید که هدف ما هم همینه که داریم وقت میگذاریم درس های آموزشی رو کلاس های آموزشی رو خدمت شما تقدیم میکنیم We are pleased with your performance ما از کارایی شما خورسندیم We are pleased with your performance We are pleased with your performance Congratulations on a superb performance. Congratulations on a super performance. Congratulations یعنی تبریک گفتن و congratulations یعنی تبریکات تبریک گفتن به چی؟ آن a superb superb یعنی عالی خیلی بی نظیر اجرا یا کارایی ما به شما میگیم در تمرینات شرکت کردید با صدای رسا تکرار کردید و صدای خودتون رو ضبط کردید با نحوه بیان و تلفظ در این درس مقایسه کردید تا بتونید اشتباهاتتون رو پیدا کنید و اونها رو رفع کردید ما به شما چی میگیم میگیم congratulations on a super performance تبریک برای کارایی عالی congratulations on a super performance Congratulations on a super performance. fight جنگ نبرد جنگیدن دعوا fight We had a stupid fight the other night. We had a stupid fight the other night. We had ما داشتیم a stupid fight یک دعوای احمقانه the other night اون شب the other night یعنی اون شبی که نامشخصه نمیدونیم دقیقا کدوم شب مثلا توی فارسی هم میگیم دیگه میگیم اون شب حالا کدوم شب نمیدونیم the other night یا the other day اون روز we had a stupid fight the other night ما آن شب دعوای احمقانه ای داشتیم we had a stupid fight the other night we had a stupid fight the other night You have to fight for your life. You have to fight for your life. You have to شما باید یه کاری رو انجام بدید کدوم کار fight جنگیدن باید بجنگید برای چی for your life برای زندگیتون برای پیشرفتتون برای موفقیتتون برای رسیدن به آن چیزی که میخواهید باید بجنگید جنگیدن شما چیه؟ افزایش مهارت هاتون، افزایش توانمندیتون و یکی از این مهارت ها دانش زبان انگلیسیه. You have to fight for your life. شما باید برای زندگیتان بجنگید. You have to fight for your life. You have to fight for your life. Throw. Throw. پرتاب کردن، انداختن. throw Can you throw me that ball? Can you throw me that ball? Can you throw throw یعنی پرتاب کردن Can you throw یعنی آیا میتونی پرتاب کنی می برای من That ball اون توپ رو Can you throw me that ball آیا می توانی آن توپ را برای من پرتاب کنی؟ Can you throw me that ball? Can you throw me that ball? Do not throw pearls to swine. Don't throw pearls to swine. Don't throw پرتاب نکن. Pearls یعنی مرواریدها. پرل یعنی مروارید و پرلز یعنی مرواریدها برای کی تو سواین سواین یعنی خوک یا گراز یعنی چی مگه گراز مروارید میخوره یا مروارید میخواد قطعا قدر مروارید رو نمیدونه پس شما هم در زندگیتون چیزهای ارزشمند رو برای کسایی که ارزشش رو ندارن نیندازید و جلوشون ارائه ندید Don't throw pearls to swine مرواریدها ها را برای خوک نینداز Don't throw pearls to swine. Don't throw pearls to swine. top top بالا رأس سر top Maury filled my glass to the top. Mori filled my glass to the top. Mori filled. Fill یعنی پر کردن و filled یعنی پر کرد. My glass. لیوانمو to the top. تا اون سرش تا اون بالاش موری چیکار کرده موری filled my glass to the top موری لیوان مرا تا بالا پر کرد موری filled my glass to the top موری filled my glass to the top Write today's date at the top of the page. Write today's date at the top of the page. Write یعنی بنویس. Today's date تاریخ امروز آپاستروفی اس گرفته today چون برای اشاره به مالکیت یه چیزی نسبت به یک تاریخ استفاده شده. Today's date یعنی تاریخ امروز. At the top در بالا of the page as صفحه write today's date at the top of the page تاریخ امروز رو بالای صفحه تمرینتون بنویسید و ما به شما میگیم تاریخ امروز رو الانی که دارید این کلیپ رو میبینید این درس رو میبینید و استفاده میکنید تاریخش رو در قسمت کامنت بنویسید write today's date at the top of the page تاریخ امروز را بالای صفحه بنویسید write today's date at the top of the page Write today's date at the top of the page. quickly quickly سریعا به حالت سریع quickly I ate too quickly and got hiccups. I ate too quickly and got hiccups. I ate گذشته ایت خوردن I ate من خوردم too quickly quickly یعنی به سرعت یا به حالت سریع و همطور که میدونید quick یعنی سریع و quickly یعنی به حالت سریع قیده too quickly یعنی خیلی سریع بیش از حد انتظار یا بیش از حدی که باید باشه and و got گرفتم hiccups سکسکه hiccups یعنی سکسکه کردن I ate too quickly and got hiccups من به حالت سریع غذا خوردم و سکسکه گرفتم I ate too quickly and got hiccups. I ate too quickly and got hiccups. We will repair your car as quickly as possible. We will repair your car as quickly as possible. We will repair ما تعمیر خواهیم کرد repair یعنی تعمیر کردن your car ماشین شما رو as quickly as possible possible یعنی ممکن as quickly as possible یعنی به سریع ترین حالتی که ممکنه یا امکان داره We will repair your car as quickly as possible ما ماشین شما را به سریع ترین حالت ممکن تعمیر خواهیم کرد We will repair your car as quickly as possible. We will repair your car as quickly as possible. Past Past گذشته Past Time past cannot be called back again. Time past cannot be called back again. Time past یعنی زمان گذشته cannot be called call یکی از معانیش یعنی فراخواندن cannot be called یعنی نمیتونه فراخانی بشه یا برگرده back یعنی عقب call back یعنی به عقب برگشتن again دوباره Time past cannot be called back again یک ضرب المثل بسیار کاربردی در انگلیسیه همینجا یادش بگیرید در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار کنید و بدونید که گذشته در بهترین حالت تنها یک درسه حسرت نخورید افسوس نخورید و از زمان حال استفاده کنید برای آیندهتون که در زمان آینده همین حال هم تبدیل به گذشته خواهد شد پس برای جلوگیری از افسوس و حسرت از همین الانمون استفاده میکنیم. Time past cannot be called back again. زمان گذشته را نمیتوان دوباره بازگرداند یا فراخواند. Time past cannot be called back again. Time past cannot be called back again. Our country has a glorious past. Our country has a glorious past. Our country کشور ما has دارد a glorious past. Glorious یعنی شکوهمند. past یعنی گذشته. Glorious past یعنی گذشته شکوهمند. Our country has a glorious past. کشور ما گذشته شکوهمندی دارد. Our country has a glorious past. Our country has a glorious past. Goal Goal هدف goal Goal What is your ultimate goal? What's your ultimate goal? Your ultimate goal یعنی هدف نهایی شما. What's your ultimate goal? هدف نهایی شما چیست؟ What's your ultimate goal? What's your ultimate goal? A dream without a goal is just a wish. A dream without a goal is just a wish. A dream یک رویا dream یعنی رویا without بدون a goal یک هدف goal گفتیم که یعنی هدف is just فقط است a wish یک آرزو بچه ها آرزوهای زیادی در سر داریم اما اگر براش هدف نداشته باشیم همیشه آرزو خواهند بود و هرگز تبدیل به رویا و تبدیل به واقعیت نخواهند شد پس هدف یادگیری شما باید هدف والایی باشه یا هدف مهاجرتی یا هدف ادامه تحصیل یا هدف علاقه شخصی همواره هدف جدی در زندگیتون داشته باشید تا این هدف به عنوان یک عامل انگیزه ساز باعث بشه که موتور محرک شما رشد کنه و به جلو پیش برید. A dream without a goal is just a wish. رویای بدون هدف تنها یک آرزو است. A dream without a goal is just a wish. A dream without a goal is just a wish. bed bed بستر تخت خواب bed Let us jump out of bed. It is time to learn. Let's jump out of bed. It's time to learn. Let's jump out یعنی بیا بیرون بپریم of bed از تخت خواب. It's time وقتشه to learn که یاد بگیریم بله وقت یادگیری انگلیسیه پس let's jump out of bed بیا از تخت خواب بیرون بپریم وقت یادگیری است Let's jump out of bed It's time to learn Let's jump out of bed It's time to learn We went to bed and slept until morning We went to bed and slept until morning. We went گذشته we go میشه we went یعنی ما رفتیم to bed به رخت خواب یا تخت خواب and و slept خوابیدیم گذشته sleep until تا تا وقتی morning صبح We went to bed and slept until morning. ما به رخت خواب رفتیم و تا صبح خوابیدیم. We went to bed and slept until morning. We went to bed and slept until morning. Order Order نظم، ترتیب، دستور، سفارش دادن Order Good order is the foundation of all things. Good order is the foundation of all things. Good order order یعنی نظم و good order یعنی نظم درست ترتیب درست is the foundation foundation یعنی اساس و پایه of all things همه چیز all things یعنی همه چیز foundation of all things یعنی اساس همه چیز Good order is the foundation of all things. ترتیب درست اساس و پایه همه چیزها است. Good order is the foundation of all things. Good order is the foundation of all things. What do you suggest I should order? What do you suggest I should order? What do you suggest? Suggest یعنی پیشنهاد دادن. What do you suggest? شما چه پیشنهادی میدید؟ I should order. من باید سفارش بدم. شما پیشنهاد میدید من چه چیزی باید سفارش بدم؟ نمیدونم. ما سفارش میدیم که شما تمرین کنید. بچه ها برای یادگیری خودتون در تمرینات شرکت کنید. وظیفه ماست که بارها بگیم. بعضیا میگن آقا یه بار بگو. بچه ها فراموش میکنید. از خاطرتون خارج میشه اگر میخواید یاد بگیرید باید با نظم و ترتیب با good order پیشرفت کنید تمرین کنید یاد بگیرید What do you suggest I should order? شما پیشنهاد میدهید من چه چیزی باید سفارش دهم؟ What do you suggest I should order? What do you suggest I should order? Author author نویسنده author Do you know the author of this book? Do you know the author of this book? Do you know آیا میدونی آیا میشناسی the author of this book نویسنده این کتاب رو Do you know the author of this book آیا شما نویسنده این کتاب را میشناسید Do you know the author of this book Do you know the author of this book Mark Twain is my favorite author. Mark Twain is my favorite author. مارک توین که معروف خدمتتون مارک توین نویسنده بسیار بزرگ is my favorite مورد علاقه منه author نویسنده مارک توین is my favorite author مارک توین نویسنده مورد علاقه من است مارک توین is my favorite author Mark Twain is my favorite author. Fill fill پر کردن fill In the test we had to fill in the blanks. In the test we had to fill in the blanks. In the test در اون تسته we had to ما باید یه کاری رو میکردیم چه کار؟ fill in the blanks blank یعنی جای خالی blanks یعنی جاهای خالی fill in the blanks جاهای خالی رو باید پر می کردیم در اون تسته امیدواریم که شما هم جاهای خالی تمرینات رو پر کنید In the test we had to fill in the blanks در تست ما باید جاهای خالی را پر می کردیم In the test we had to fill in the blanks In the test we had to fill in the blanks Please fill this glass for me. Please fill this glass for me. Please لطفاً fill پر کنید this glass این لیوان رو for me برای من Please fill this glass for me. لطفاً این لیوان را برای من پر کنید. Please fill this glass for me. Please fill this glass for me. represent represent نشان دادن نمایان کردن represent First Bob represented himself as a friend First Bob represented himself as a friend First یعنی اول یا ابتدا Bob represented باب نمایان کرد معرفی کرد نشون داد himself خودش را از فرند به عنوان یک دوست حالا بعدا چه کرده اونو ما نمیدونیم امیدواریم که باز هم دوست بونده باشه First Bob represented himself as a friend ابتدا باب خود را به عنوان یک دوست نمایان کرد First Bob represented himself as a friend First Bob represented himself as a friend We hired Julie to represent our product. We hired Julie to represent our product. We hired ما استخدام کردیم یا به خدمت گرفتیم hire یعنی استخدام کردن و در اینجا در زمان گذشته است جولی جولی رو to represent که نمایان کنه که نشون بده our product محصولمون رو We hired Julie to represent our product ما جولی را استخدام کردیم که محصولمان را نشان دهد. We hired Julie to represent our product. We hired Julie to represent our product. Focus. Focus. کانون تمرکز کردن. Focus. This place is the focus of attention. This place is the focus of attention. This place یعنی این مکان is the focus کانون مرکز of attention از توجه This place is the focus of attention این محل کانون توجه است This place is the focus of attention This place is the focus of attention Focus on small goals instead of big ones. Focus on small goals instead of big ones. Focus یعنی تمرکز کردن و در ابتدای جمله اومده امریه Focus on small goals گول یعنی هدف و گولز یعنی هدفها small goals هدفهای کوچک focus on small goals روی اهداف کوچک تمرکز کن instead of به جای big ones اون بزرگترهاش یعنی چی یعنی روی اهداف کوچک تمرکز کن اگر هدف بزرگ شما یادگیری انگلیسیه به طور کلی هدف کوچک شما اینه که در تمرینات شرکت کنید همین الان این جملات رو یاد بگیرید همین الان این لغات رو یاد بگیرید پس focus on small goals instead of big ones روی اهداف کوچک به جای اهداف بزرگ تمرکز کن focus on small goals instead of big ones Focus on small goals instead of big ones. Foreign Foreign خارجی Foreign Jack is a traveler from a foreign country. Jack is a traveler from a foreign country. Jack یعنی آقایی به نام جک is a traveler یک مسافر است from a foreign country foreign یعنی خارجی country کشور from a foreign country از یک کشور خارجی Jack is a traveler from a foreign country جک یک مسافر از یک کشور خارجی است Jack is a traveler from a foreign country Jack is a traveler from a foreign country You must be good at a foreign language. You must be good at a foreign language. You must شما باید be good خوب باشید at a foreign language language زبان a foreign language یک زبان خارجی بدون شک شما باید در یک زبان خارجی خوب باشید و بهترین زبان خارجی چیه انگلیسی چون شما وقتی انگلیسی برد باشید هر جای دنیا که برید به هر حال یه نفر هست که متوجه بشه شما چی میگید و بتونید باهاش ارتباط برقرار بکنید بله انگلیسی زبان علم زبان ارتباطاته You must be good at a foreign language. شما باید در یک زبان خارجی خوب باشید. You must be good at a foreign language. You must be good at a foreign language. Drop Drop رها کردن قطره Drop Drop that weapon and let's talk about it. Drop that weapon and let's talk about it. drop یعنی رها کن حالت امریه that weapon weapon یعنی سلاح drop that weapon اون سلاح رو رها کن and let's talk about it و بیا در موردش صحبت کنیم drop that weapon and let's talk about it آن اسلحه را رها کن و بیا در موردش صحبت کنیم drop that weapon and let's talk about it drop that weapon and let's talk about it Oh my God! I think I felt a drop of rain. Oh my God! I think I felt a drop of rain. Oh my God! یعنی ای خدای من یا وای خدای من برای حالت تعجب استفاده میشه که بلدید احتمالا I think من فکر میکنم I felt من حس کردم A drop of rain یک قطره از باران احتمالا یک قطره بارون افتاده رو سرش و میگه Oh my god I think I felt a drop of rain وای خدای من فکر کنم یک قطره باران را حس کردم Oh my god I think I felt a drop of rain Oh my god I think I felt a drop of rain blood blood خون blood You cannot get blood out of a stone. You can't get blood out of a stone. You cannot get یا you can't get شما نمیتونی بگیری blood خون out of بیرون از a stone یک سنگ قطعا شما از یک سنگ نمیتونید خون بکشید بیرون You can't get blood out of a stone این یک اصطلاح و یک ضرب المثله یعنی شما نمیتونی کسی رو که نخواد به شما کمک بکنه یا به شما اطلاعات نده یا به شما پول بده رو مجاب کنید تو فارسی هم میگیم دیگه میگیم از دستش قطره نمیچکه از دستش خون نمیچکه که هیچی نمیچکه به درد نمیخوره خیلی از افراد اینجوریان تظاهر میکنن که میخوان به شما کمک بکنن ولی واقعا You can't get blood out of a stone شما نمیتوانی از سنگ خون بگیری You can't get blood out of a stone You can't get blood out of a stone Let me check your blood pressure. Let me check your blood pressure. Let me check اجازه بدید چک کنم your blood pressure فشار خون شما رو let me check your blood pressure اجازه دهید فشار خونتان را چک کنم let me check your blood pressure let me check your blood pressure upon upon بر روی upon Julie insisted upon knowing the truth. Julie insisted upon knowing the truth. Julie خانمی به نام جولی insisted اصرار داشت upon روی knowing دانستن the truth حقیقت Julie insisted upon knowing the truth. جولی روی دانستن حقیقت اصرار داشت. Julie insisted upon knowing the truth. Julie insisted upon knowing the truth. The village stands upon a green hill. The village stands upon a green hill. The village اون روستاه stands ایستاده قرار گرفته upon روی a green hill hill یعنی تپه green hill یعنی تپه سبز The village stands upon a green hill روستا روی یک تپه سبز قرار دارد The village stands upon a green hill The village stands upon a green hill agency agency نمایندگی آژانس agency Julie works for a travel agency. Julie works for a travel agency. Julie works. جولی کار میکنه for a travel agency. Travel agency یعنی آژانس مسافرتی. Julie works for a travel agency. جولی برای یک آژانس مسافرتی کار می کند. Julie works for a travel agency. Julie works for a travel agency. This agency is voluntary and not run for profit. This agency is voluntary and not run for profit. This agency این آژانس یا این نمایندگی is voluntary voluntary یعنی داوطلبانه and not run for profit و برای سود کار نمیکنه. This agency is voluntary and not run for profit. این آژانس داوطلبانه است و برای سود کار نمی کند. This agency is voluntary and not run for profit. This agency is voluntary and not run for profit. push push فشار دادن فشار آوردن push stop pushing wait your turn stop pushing wait your turn stop pushing push یعنی فشار دادن stop pushing یعنی فشار دادن رو تموم کنید بس کنید یا خیلی ساده تر فشار ندید wait your turn turn یعنی دور زدن یا نوبت در اینجا یعنی نوبت wait your turn منتظر نوبتتون باشید stop pushing برای شرکت در تمرینات و نوشتن عبارتها و جملات در قسمت کامنت stop pushing wait your turn فشار دادن را بس کنید. منتظر نوبتتان باشید. Stop pushing. Wait your turn. Stop pushing. Wait your turn. Push the tiny lever on the lock to open it. Push the tiny lever on the lock to open it. پش یعنی فشار دادن در ابتدای جمله اومدنی فشار بده tiny lever lever یعنی اهرم tiny lever یعنی اون اهرم باریک on the lock روی قفل to open it تا بازش کنی push the tiny lever on the lock to open it اهرم باریک قفل را برای باز کردنش فشار بده push the tiny lever on the lock to open it Push the tiny lever on the lock to open it. Nature Nature tabiat Nature Nature is most colorful in autumn. Nature is most colorful in autumn. Nature یعنی طبیعت is most colorful بیشتر از همه رنگارنگه in autumn autumn یعنی پاییز nature is most colorful in autumn طبیعت در پاییز بیش از همیشه رنگارنگ است nature is most colorful in autumn nature is most colorful in autumn Nature is changing as well as people. Nature is changing as well as people. Nature طبیعت is changing دارد تغییر می کند as well as people همونطور که مردم دارن تغییر میکنن آدما دارن تغییر میکنن آدما دارن رشد میکنن nature is changing as well as people طبیعت دارد تغییر میکند همینطور مردم nature is changing as well as people nature is changing as well as people color color رنگ رنگ زدن color Some insects can change color. Some insects can change color. Some insects insect یعنی حشره و insects یعنی حشرات can change میتونن عوض کنن color رنگ Some insects can change color بعضی از حشرات می توانند رنگ عوض کنند. Some insects can change color. Some insects can change color. Do you have a medium in this color? Do you have a medium in this color? Do you have a medium? آیا شما متوسطش رو دارید in this color در این رنگ مثلا رفتی لباس انتخاب کنی میگی Do you have a medium in this color? آیا شما سایز مدیوم این رنگ را دارید؟ Do you have a medium in this color? Do you have a medium in this color? Recently recently اخیرا به تازگی recently Julie recently graduated from college. Julie recently graduated from college. جولی خانومی به نام جولی ریسنتلی، اخیرا graduated فارغ تحصیل شد فرام کالج از کالج خب تبریک به جولی و تبریک به شما تا اینجای درس اومدید در تمرینات شرکت کردید اگر این کار را نکردید به خودتون ظلم کردید به خودتون خیانت کردید به خودتون و وقتتون خیانت کردید اگر این کارو نکردید برگردید از ابتدا تمرینات رو جدی بگیرید این کلاس رو جدی بگیرید که راه رشد شما از رهگذر این کلاس ها و این درس هاست جولی recently graduated from college. جولی به تازگی از کالج فارغ تحصیل شد. جولی recently graduated from college. Julie recently graduated from college. Have you seen any good films recently? Have you seen any good films recently? Have you seen آیا شما دیده اید any good films هیچ فیلم خوبی یا هیچ فیلم های خوبی recently اخیرا Have you seen any good films recently آیا اخیرا هیچ فیلم خوبی دیده ای Have you seen any good films recently Have you seen any good films recently store store ذخیره کردن، نگهداری کردن، فروشگاه store store the cookies in an airtight tin store the cookies in an airtight tin store یعنی ذخیره کردن و در ابتدای جمله اومده ساختار امریه یعنی ذخیره کن نگهدار the cookies کلوچه ها رو یا اون بیسکویت ها رو in an در یک airtight تایت یعنی سفت و airtight یعنی چیزی که هوابندی شده است airtight یعنی هوابندی تن یعنی قوطی airtight tin یعنی یک قوطی هوابندی شده قوطی که داخلش هوا نمیره store the cookies in an airtight tin کلوچه ها را در یک قوطی هوابندی شده نگه دار store the cookies in an airtight tin store the cookies in an airtight tin When does the store open? When does the store open? When does the store چه زمانی اون فروشگاه open باز میشه When does the store open فروشگاه چه زمانی باز می شود When does the store open When does the store open? بسیار هم عالی خدا قوت به پایان درس 16 از سری درس های 4000 لغت اساسی و مهم و حیاتی در انگلیسی رسیدیم. بچه ها ما بارها تاکید کردیم، بارها گفتیم و باز هم میگیم چون وظیفه ماست به گردن ماست که ما خدمت شما بگیم بچه ها در تمرینات شرکت کنید بچه ها یادگیری که بخواد سریع اتفاق بیفته رویایی بیش نیست تلاش لازم داره زحمت لازم داره و زحماتش همین تمریناته همینی که شما شرکت کنید در تمرینات اعتماد به نفستون رو ببرید بالا جسارتتون رو ببرید بالا اجازه بدید که این جرأت و جسارت در شما وجود داشته باشه تا بتونید صحبت بکنید جملات انگلیسی رو بگید اگر همین الان دارید تست میکنید و چک میکنید ببینید نمیتونید جملات رو بیان کنید معنیش اینه که تمرینتون کم بوده دوستان، بچه ها، عزیزان دل، برادرها، ها، تاج سرها در تمرینات شرکت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 بی نهایت سپاسگزاریم از همراهی و حمایت های بیدریق شما عزیزان آرزویی نداریم برای شما و خانواده محترمتون غیر از تندرستی، خوشی و خورسندی در هر کجای دنیا که هستید.